Good morning friends consumer voice में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इंश्योरेंस लॉ पर चर्चा करेंगे और इंश्योरेंस क्लेम कैसे अप्रूव होते हैं और किन किन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है आज हम एक केस के बारे में बात करेंगे केस का नाम है Uttam Kumar Rath versus United India Insurance Company Limited ये केस 2022 में जनवरी में ही डिसाइड हुआ है और क्योंकि ये विषय इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आज डिस्कस तो करना चाहते हैं इस केस को सपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के पहले की जजमेंट्स की क्योंकि हम जो भी केस उठाते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि यह तो ये केस नेशनल कमीशन तक एपेक्स कोर्ट तक गया हो और उनका निर्णय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो तो हमने ये केस इसलिए उठाया है क्योंकि अभी डिसाइड हुआ है और आपकी जानकारी में लाना आवश्यक है किंतु सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय इन्हीं लाइन पे हुआ है तो इसमें विषय ये है ये Madhya Pradesh state consumer dispute redressal commission का ऑर्डर है इसमें सब्जेक्ट ये है कि जब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि एक व्यक्ति ने अपना व्हीकल बेच दिया है बेचने के लिए कुछ प्रोफार्मास होते हैं फॉर्म होते हैं वो सारे साइन करके आरटीओ में जाते हैं अगर किसी ने वो बेच दिया है पोजेशन भी दे दिया है और व्हीकल उस परचेजर के हाथ में चला गया है किंतु स्थिति ये है कि आर टी में अभी नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है ओनर रिमेन्स द सेम जिसने अभी बेचा है मीनिंग देयर बाय कि वो जो परचेज सेल परचेज है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो यही सिचुएशन आज हमारे सामने है इस केस में क्या है कि एक व्यक्ति ने अपना व्हीकल बेच दिया बहुत पहले पोजेशन भी दे दिया और उसका एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति के हाथ से जिसने भी परचेज प्रपोज्ड परचेजर है किंतु उसके नाम पर अभी नहीं हुआ तो अब सिचुएशन ये थी कि एक्सीडेंट का क्लेम किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा और उसको अप्रूवल का क्या लॉ होगा तो इसमें बहुत सारी डिस्कशन हुई मैटर स्टेट नीचे की अदालत से आकर स्टेट कमीशन में आया और स्टेट कमीशन ने वेरी क्लियरली जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म से उसके अनुसार अपना निर्णय लिया इसमें ये पाया ये गया कि सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए गए थे आरटीओ आरटीओ के पास अभी वेरिफिकेशन के लिए मैटर पेंडिंग था क्योंकि मैटर पेंडिंग था तो एक तरह से सेल या ट्रांसफर ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुई तो इस समय तक आरटीओ के रिकॉर्ड में ओनर वही था जिसने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया था पर वहां पर अभी आरटीओ के रिकॉर्ड में नहीं आया था तो ऐसी सिचुएशन में सारी स्थितियों को देखते हुए कोर्ट का ये मानना था कि as long as he is the owner तो क्लेम जो है ओनर को ही मिलेगा प्रपोज परचेजर को नहीं मिलेगा हालांकि प्रपोज परचे जो क्लेम फाइल किया गया था वो ओनर ने ही फाइल किया था और उस फॉर्म में जो सिग्न जो टेलीफोन नंबर था वो प्रपोज परचेजर का था किंतु उससे फर्क नहीं पड़ता क्लेम भी ओनर ने ही फाइल किया था उसका जब रिजेक्ट उसके लिए जब उसके अगेंस्ट जब ये आर्गुमेंट दिया इंश्योरेंस कंपनी ने कि इसको तो नहीं मिल सकता है और एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी का क्या था कि ना तो वो बनेगा क्लेमेंट और ना ये बनेगा क्लेमेंट किंतु कोर्ट ने ये डिसाइड किया था एक केस था Surendra Kumar Bhilawa versus New India Insurance Company Limited इसका 2020 में ही निर्णय हुआ था इसी तर्ज पे कि जो भी ओनर है उसको क्लेम मिलेगा ये it is between the parties कि जब वो ट्रांसफर हो जाएगा क्लेम कौन लेगा अगर वो क्लेम ओनर uh, को मिलता है तो owner will get the vehicle repair क्योंकि व्हीकल तो रिपेयर होगा तभी वो आरसी में जो भी पूरा इनका प्रोसेस होगा सेल परचेज का जो भी टर्म्स होंगी वो कंप्लीट होंगी that is between the parties purchaser और सेलर जाने क्या करना है किंतु इंश्योरेंस कंपनी को ओनर का अगर ओनरशिप है उसकी मोटर व्हीकल एक्ट का 1988 का जो एक्ट है उसका सेक्शन दो है उसका सबसेक्शन तीस है जो ओनरशिप को डिफाइन करता है कि who will be the owner owner वही होगा जिसके नाम पर आरसी होगी क्योंकि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंश्योरेंस देती है तो उसके दो डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के एक तो आरसी और एक उनका लाइसेंस तो ये दोनों चीजें जिसके पास हैं एक्चुअली ओनर वही है और ओनर चूंकि ये था और इनको क्लेम देने के लिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया तो thank you very much friends आज हमारा एक हमने एक कानून पे बात की है कि ownership is the most important part when insurance company approves the claim. Thank you very much.